Okei, mä just heräsin. Mä oon, mä oon ihan väsy ja mä ajattelin tehdä tämmösen kuin öö, random öö, näitä Flash-pelejä videon. Elikkä siis valitaan joku random Flash-pelipaikka. Addicted Games. Sitten täällä on monta tämmöstä. Valitaan ensimmäinen peli, mikä sieltä löytyy meidän ensimmäinen peli on äh, Biola Disaster. Press X. Mitä ei tapahdu. Oh, mitä? What What? mitä, mitä ihmettä on? What? Oh! Tää on awesome. Vaan et y yksi huono juttu, että tää liikkuu koko ajan. Äh! Cal... Ah. Okei, mikä toi on? Se, se, se, se, se. Au! Mitä? Oh, toi on checkpoint! Tekijä. Okei. Okay. X, se, se, se, se, se. X, se, se, se, se, se. Voi vitsit! Sotamies liikuu. Sotamies liikuu! Mä pitää hyppää! Tolleen ei hyvätä! Sotamies, sotamies, sotamies! Solta minhas. There we go. Solta minhas. Ei, solta minhas. Pega, solta minhas. Pega, solta minhas. Access. Access. Access. Wait. Yes, man, tá Tolo checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Yeah. sydän. Yes, mikä tää on? Kuole, kuole. Mit? Se on vitsin... Joku vitsin... Oh. Se, se, se. Voi! Maineja. Jee, yeah, checkpoint. Äkkiä. Mä tappin. That's what you get. Bitch. Nyt ne kaverit ja nyt mitä tapahtuu. Yes! Mä vedettiin se kolme, kolme, kolme, kolmessa seitsemässä Yes! Oh my god! No, this is this is. sen aineeseen. Sen aineen anti, anti, antibakteria. Se, se, se. Voi! Yeah, yeah. Oh. No niin, no niin, no niin, mene pois, mene pois, mene... Mene. Mene helvettiin! Ajaa, niitä voi ampua niitä laatikoita. Ja tolleen voi heilata. X. mitä? X. Se, se, se, se. Voisitko lopettaa sen Space Encounterisen? Kuole hitto. Näin hän on. Mä oon pelottanut aika paljon, joten kiitos kun katsoitte. Ja jos haluatte lisää tämmöstä, niin muista painaa tykkäsnappia. Ja me nähdään, mä näen sut seuraavassa videossa. Hei hei!